Unaweza anza um, hii mkutano ya leo mimi imekuwa muhimu kwa kwenye kuelewa responsible na health melana about venye environment solution gani imetolewa imekuwa utengeneze utengeneze choo ndani na yako ya hii mambo ya afya ni watu wengine wenye hajakuwa hapa. Nini mimi naweza sema kuhusu afya? Chochote kama sisi tunakaa hapa, hata si wenyewe tunafaa kuwa responsible na environment yetu. さい。